tweet idaztea oso gauza bai. erresa da. Batez ere gida hon bat eh, badokazu. Ela urratxetan e, dizuet nola egin behar den. Kontua da, lehen da bizi eh, esaldi bat Twitterren eh, idazteko behar duzuna da erabiltzaile bat izatea. Zure profila sortu behar duzu eta handu eh, batekin arroba josi adibidez minaiz e, Twitterren eta zuk ere uki duzu zure izenarekin e, abildua e, identifikatuko du erabiltzaile bat e, zarela. Eta hai bat aukeratu eta hashtag batekin identifikatzen duzu adibidez baitastaro honen hashtaga da eh, egizko. batera zoa zela, eh, batekin identifikatuko dute adibidez, eh, ba, aurrezkuntza, edo identifikatuko da inklusiura edo praktika ona edo, eh, gaiak identifikatzen baitu E, nik gomendatzen dizut beste erabiltzaile batzuk ere aipatzea. Eurak euren timelinean eh, azalduko zaie abisu bat eta e, euren elkarreragina lortzen. E, oso gauza importantea, eunda karakter hoietan oso ondo neurtu behar duzu, bai. zer sartu. Eta e, eh, aprobetsatu behar duzu, bideoak, URL-ak eta argazkiak e, sartzeko. Tunko kontatu behar duzu, argazkia sartzen baduzu, duzu, amar pertsonaren aipamena egin ahal izango duzu, argazki horietan kontatu gabe egun da berrogei karakterren barruan. Beraz, aprobetsatu eta idatzi zure testua jarri e, eh, URL-ak, ba, batera joateko du, eta sartu argazki bat. Eta argazki horietan, e, e, aipatu nahi dituzun pertsona jarri. Amar pertsona esartu izango dituzun. Bueno, animatu, e, bideo tuite honekin nik espero dut e, argiago izango duzuela zein den Twitterren gramatika, eta emo negurre.